हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स इस वीडियो में बात करेंगे जो नए यूजर्स हैं जो कि डेटाबेस यूज करते हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस यूज करते हैं और अगर वो 2016 या 19 यूज कर रहे हैं तो उनको बहुत प्रॉब्लम आती है प्रॉब्लम क्या आती है यहां से ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करते हैं वो आपको बता देता हूं प्रॉब्लम कहां आती है और फिर यहां क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं तो जैसे ही यहां आते हैं तो यहां पर इस तरीके का इंटरफेस मिल जाता है लेकिन जो 2007 यूज करते होंगे 2010 यूज करते होंगे 2013 यूज करते होंगे उनको बहुत प्रॉब्लम आती होगी क्योंकि यहां पर कोई भी कैलकुलेटेड डेटा टाइप नहीं मिलता है तो अगर मान लीजिए अगर मान लीजिए यहां पर मैं दे देता हूं field name name of student ये लिखा नेम ऑफ स्टूडेंट अब जैसे ही नेम ऑफ स्टूडेंट लिखेंगे तो यहां पर आपको नेम ऑफ स्टूडेंट के लिए शॉर्ट टेक्स्ट रखना है वहां पर केवल आपको टेक्स्ट मिलेगा ठीक है आप केवल टेक्स्ट रख लीजिएगा फिर यहां पर सब्जेक्ट के नाम लिख देता हूं जैसे मान लीजिए एक सब्जेक्ट ये दे दिया यहां पर ठीक है दूसरा सब्जेक्ट यहां पर दे देते हैं तीसरा सब्जेक्ट आगे दे देते हैं इसके ठीक है यहां पर तो यहां पे मैं कर देता हूं एसएसटी ओके चौथा सब्जेक्ट यहां पे देते हैं यहां पे कर देते हैं मैथ्स पांचवा सब्जेक्ट यहां देते हैं और यहां पे कर देते हैं science S C I E N C E science हो गया और छठवां सब्जेक्ट यहां पे दे देते हैं लाइक ड्राइंग कर देते हैं ड्राइंग ओके तो यहां पर कुछ छह सब्जेक्ट हमने एंटर कराए हैं अगर आपके पास और भी सब्जेक्ट हैं तो आप और भी एंटर करा सकते हैं इन सबको आपको रखना है नंबर डेटा टाइप ठीक है क्योंकि 2007 में आपको यह सुविधा ही नहीं मिलती है कि आप कैलकुलेटेड डेटा टाइप का यूज करें तो हम ऐसे कंडीशन में करेंगे क्या यहां पर दिक्कत है ठीक है यहां पर तो मैं कैलकुलेटेड यूज कर लेता हूं और खटाक से कैलकुलेट करने का काम यहीं पे कर लेता हूं तो यहां पर अगर कैलकुलेटेड डेटा टाइप ना हो तो आप क्या करेंगे तो घबराइए मत इस तरह का आप सेटअप कर लीजिएगा फिर इसको यस कर लीजिएगा अब यहां पर इस तरीके से ये आ चुका है ये सेव हो चुका है अब इस टेबल को हम क्लोज कर देते हैं अब हम बनाएंगे क्वेरी क्रिएट पे चलेंगे और क्वेरी डिजाइन पे जाएंगे और यहां से क्वेरी डिजाइन कर लेंगे जैसे ये टेबल वन है ना तो इसको ले लेते हैं यहां पर और यहां से इन सारे फील्ड्स को हम ले सकते हैं तो इन सारे फील्ड्स को ले लेते हैं अगर आपको जरूरत नहीं है आईडी की तो आईडी को हटा भी सकते हैं इसको कट कर देता हूं ठीक है अब ये देख सकते हैं यहां पर सारे फील्ड्स आ चुके हैं जितने सब्जेक्ट हमने लिए थे वो सारे सब्जेक्ट आपको यहां दिखाई दे रहे होंगे यहां पर क्या करता हूं यहां पर इसको थोड़ा सा जूम व्यू पे लेके आपको दिखाता हूं देखिएगा यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट बनाइएगा क्योंकि ये ना तो ओपन ऑफिस है ना ही लिब्रा ऑफिस है ठीक है तो यहां पर आपको बनाना है square bracket okay square bracket बना करके एक एक सब्जेक्ट का नाम लिखना है जैसे लिखा था बिल्कुल वैसे ही तो पहले लिखा कंप्यूटर स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज किया प्लस लगाया फिर दूसरा सब्जेक्ट है इंग्लिश तो यहाँ पे इंग्लिश लिखा फिर तीसरा सब्जेक्ट क्या है जो भी तीसरा सब्जेक्ट है उसका नाम लिखेंगे तो यहाँ पर एसएसटी है तो जैसे लिखा हुआ है बिल्कुल एसएसटी लिख करके वैसे ही आगे बढ़ेंगे यहाँ पर ये एस कैपिटल में है तो ये कैपिटल में रखेंगे फिर यहाँ पर आते हैं तो नेक्स्ट सब्जेक्ट का नाम लिखना है maths M A T H S maths हो गया बंद करेंगे इसको प्लस का निशान लगाएंगे फिर यहाँ पे आएंगे तो science S C I E N C E science कर दिया बंद किया फिर अब यहाँ पर ड्राइंग करेंगे तो D R A W I N G drawing हो गया इस तरीके से ये करके और फिर यहाँ से ओके कर देंगे तो जैसे ही ओके करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर ई एक्स पी आर आ रहा है तो इसको हटा देंगे यहाँ पर हम टोटल एक अलग से फील्ड ऐड कर देंगे तो ये लिख दिया टोटल और ये फील्ड ऐड भी कर दिया हमने यहाँ पे कोलन लगा दीजिए बस हो गया है काम यहाँ से रन पर क्लिक कीजिएगा ये रन हो जाएगी क्वेरी यानी कि अब यहां पर अगर आप कुछ एंटर करते हैं तो ये कैलकुलेट होकर आएगा हमारे पास तो यहां पर आप देख सकते हैं ये जो टेबल है यहां पर कुछ एंटर करता हूं जैसे मान लीजिए स्टूडेंट का नाम यही लिख लेते हैं बनाने का तो वो अभी नजर आएगा आपको अब ये दो स्टूडेंट का नाम हमने लिख लिया इसको सेव करा दिया अब ये क्वेरी है हमारी क्वेरी में अभी कुछ नहीं दिख रहा तो अभी दिखेगा आपको यहां पर क्लिक करता हूं इस क्वेरी को एक बार और रन करवा देता हूं तो अभी आप देखेंगे कि इनका टोटल भी होकर आने लगा है दिख रहा है कि नहीं तो ये बहुत आसान है क्वेरी अगर आप बनाते हैं तो ये आपके लिए काफी यूजफुल होगा क्राइटेरिया क्राइटेरिया कह सकते हैं क्राइटेरिया लगा देता हूं ठीक है पर वो क्राइटेरिया हमें देनी है ठीक है तो क्राइटेरिया क्या देंगे यहां पर देंगे ग्रेटर देन 300 ठीक है या ग्रेटर देन 400 भी दे सकते हैं या ग्रेटर देन 350 कर देते हैं तो यहां पे देखेंगे ग्रेटर देन 350 तो दोनों ही है तो यहां पे ग्रेटर देन 400 करते हैं ताकि हमको ये पता चले कि ये काम कर रहा है या नहीं तो यहां पे कर देते हैं 400 तो जैसे ही 400 करेंगे और यहां से रन पे क्लिक करेंगे तो आपको सिर्फ एक ही रिकॉर्ड नजर आएगा क्योंकि इसमें 400 से ज्यादा एक ही है वो दुर्गेश का नंबर है कुल मिला के टोटल इनका चार यानी 487 मार्क्स है जबकि अगर हम अपने मेन टेबल पे जाते हैं ये हमारी मेन टेबल है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि राम का मार्क्स जो है यहाँ पे कम है ठीक है यहाँ पे देख सकते हैं दुर्गेश का मार्क्स ज्यादा है ठीक है तो जो क्राइटेरिया हमने लगाया उसकी वजह से ये ऐसे आ रहा है ठीक है अब इसमें और भी क्राइटेरिया दिया जा, दिया जा सकता है जैसे मान लीजिए ये क्राइटेरिया ना दे करके कोई और क्राइटेरिया देना हो लाइक यहां पर करते हैं ड्राइंग में मोर देन 80 मोर देन 80 किया मोर देन 80 ध्यान दीजिएगा तो जैसे ही मोर देन 80 करेंगे तो यहाँ पे केवल दुर्गेश का ही ड्राइंग में मोर देन 80 है देख सकते हैं अगर इस क्राइटेरिया को हटा देते हैं यहां से गए और इस क्राइटेरिया को हटा दिया जो क्राइटेरिया हमने लगाया इसको हटा दिया तो आप देखेंगे तो यहां पर दोनों दिखाएगा तो ड्राइंग में कितना है इनका इनका देखिए इनका 67 है राम का ठीक है और स्टूडेंट के नाम आप ऐड करवाएंगे तो और भी आपको इसमें चीजें देखने को मिलेंगी ठीक है और भी क्राइटेरिया आप सेट कर सकते हैं आप स्कूल में स्टूडेंट होंगे तो ऐसा थोड़ी ना कि एक ही स्टूडेंट होगा या दो स्टूडेंट होगा बहुत सारे स्टूडेंट होंगे तो यहां पर एक और लिख देता हूं नाम यहां पे कर देता हूं रितेश ठीक है तो ये हो गया अब यहां पर इसमें भी कुछ मार्क्स ऐड करा देता हूं तो ये मार्क्स ऐड हो गया रितेश नाम है यहाँ पे एस एच कर लेते हैं और अब इसको सेव करके और यहाँ से क्वेरी वन के नाम से सेव कर लेते हैं तो ये क्वेरी वन के नाम से सेव हो गया आप देख सकते हैं ये क्वेरी भी बन गई है टोटल ऑटोमेटिकली होकर के आ रहा है आ रहा है ना अब देखिए इसमें जो है इसमें अब हम लगाते हैं इसमें वापिस से चलते हैं कुछ क्राइटेरिया सेट करते हैं जैसे मान लीजिए हम ये चाहते हैं कि इंग्लिश में लेस देन लेस देन ध्यान दीजिएगा ये लेस देन का साइन है लेस देन 60 करते हैं लेस देन 60 अगर किसी का रहा हो तो वो दे दीजिए हमें तो देखिए इंग्लिश में गौरव का लेस देन 60 रहा है देखिए कितना है 45 है अगर बात करें ओवरऑल की उनका लेस देन 60 नहीं होगा ये क्राइटेरिया हटाया हमने और यहाँ पे गए तो देखिए यहाँ पे राम का देखिए राम का कितना इंग्लिश में सेवन है लेस देन तो नहीं है सिक्सटी ठीक है फिर यहाँ पे देखिए एट है एक गौरव ही है जिनका फाइव है यहाँ पर इनका भी सेवन है तो इस तरीके से क्राइटेरिया भी सेट कर सकते हैं और क्वेरी भी बना सकते हैं तो उम्मीद करते हैं बात समझ में आई होगी वीडियो पसंद आए तो शेयर करें thank you for watching this